но ну, я не, не успел, кажется, Она прям топом встала. Ну, ключ с первого раза нажимается. А синий в него не врезал сейчас. Вот сколько дыма, ништяк. А это не может быть из заглушителя? Нет, нет, нет, смотри, смотрите, он здесь моя. Огонь большой. one